Højden i en trekant. Højden er en vinkelret linje, der går fra en grundlinje til en vinkelspids. Da der er tre sider i en trekant, er der altså tre højder. Arealet af en trekant. Arealet af en trekant findes ved at gange højde med grundlinje og dividere med 2. Man kan altså bruge alle højderne i en trekant. For at finde arealet tager vi altså vores højde her, og vores grundlinje her, og gange med hinanden, og gange med en halv, eller dividerer med 2, det er det samme. Og sådan finder vi vores areal. Median En median er en linje, der går fra en vinkelspids til midten af den modstående side. I en trekant er der tre medianer. De tre medianer skærer hinanden i et punkt. Midtnormal er en vinkelret linje, der deler et linjestykke på midten. I en trekant er der tre midtnormaler. De tre midtnormaler skærer hinanden i et punkt. En trekant har tre vinkler, Vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Vinkelhalveringslinje. En vinkelhalveringslinje er en linje, der deler en vinkel på midten. Der kan konstrueres en vinkelhalveringslinje til enhver vinkel.